термелүү чынжырдагы процесстерди карап биз анда электр талаасынын энергиясынын магнит талаасынын энергиясына айланышы жүрүп жатканын көрдүк эгерде энергиялык жоготуулар болбогондо анда электр талаасынын максималдуу энергиясы магнит талаасынын максималдуу энергиясына барабар болмок ал эми магниттик жана электрдик талаалардын энергияларынын суммасы убакыттын каалаган моментинде бирдей болмок ал эми реалдуу процесстерде энергиянын бир бөлүгү чынжырдын каршылыгын жеңүүгө жумшалат жана ички энергияга айланат демек электр жана магнит талаасынын жалпы энергиясы убакыттын өтүшү менен азаят жана термелүү басаңдайт ошентип эркин электромагниттик термелүүлөр басаңдалат термелүүлөрдүн басаңдашы жайыраак болушу үчүн чынжырдын каршылыгын азайтуу керек бул өткөргүчтөрдү жылытуу үчүн сарпталган энергияны азайтат